उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चा चल रही है यूपी के वोटर लिस्ट में धार्मिक नामों की बाढ़ आ गई है भगवान कृष्ण की नगरी रही मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में साढ़े छह लाख मतदाताओं के नाम तो भगवान कृष्ण के नाम पर हैं और तीस लाख नाम गीता पर हैं इसके अलावा नौ लाख लोगों के नाम अर्जुन और छब्बीस लाख लोगों के नाम संजय हैं आमतौर पर महिलाओं के द्रौपदी नाम कोई नहीं लगता लेकिन उत्तर प्रदेश में नौ महिलाओं के नाम द्रौपदी हैं अब आप कहेंगे कि दुर्योधन का नाम तो सचमुच कोई नहीं रखना चाहता लेकिन ऐसा नहीं है 6000 लोगों के नाम दुर्योधन भी